Las de la Junta para infantil y para primaria se adelantarán previsiblemente al 22 de junio. Así lo ha apuntado en esta casa el consejero de Educación Marcial Marín. El gobierno regional oferta 203 plazas para maestros y otras 16 para inspectores de educación. Sábado 22 de junio es la fecha fijada en un principio para las oposiciones de infantil y secundaria en Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha y en el resto de comunidades que celebren oposiciones. La idea, según Marcel Marín, es que los docentes tengan más oportunidades en sus respectivas regiones. Estas oposiciones vienen además con novedades. Es obligatorio pasar pruebas teóricas y prácticas, porque se acaban los informes de capacitación. Muchos de los que ya trabajaban por experiencia, aunque no tenían plaza segura, pues lo que hacían era ir al director que les daba un informe de capacitación, el director del centro donde trabajaba, y le ponía pues mayoritariamente un día. Siempre el que se presente tiene que hacer todas las partes y al menos aprobar el 25% de cada una de ellas. Con esto evitamos que se hagan estas entradas por la puerta de atrás, por decirlo claramente. El consejero también ha señalado cambios en la bolsa de docentes interinos. La baremación de la bolsa, a diferencia de las oposiciones, sí es competencia de las comunidades autónomas. Aquí también primará la nota del examen, aunque todavía queda por decidir en qué porcentaje lo hará en nuestra región. A esta Academia de Cuenca acuden viernes y sábados un centenar de opositores. Tras cuatro años sin plazas, ha cambiado la preparación cada vez más por videoconferencia y el perfil, con un aspirante más mayor. También ha desaparecido el opositor como tal, ya que el 70% lo compagina con un trabajo. Otros estudios, másteres, etcétera, etcétera. O sea, la gente no deja de hacer o sea, todo como antes y solamente se dedica a la oposición, sino que diversifica un poco sus esfuerzos y su tiempo. En sitios como la Facultad de Educación, la nueva baremación llena de ilusión a estudiantes como Elena. Lo que no se puede permitir es que interinos que no saben coger un ordenador o tengan, o tengan más posibilidades de entrar a trabajar que personas como nosotras que salimos mejor formadas. No a María Rosario, que volverá a jugarse su futuro en un examen tras siete años como interina. Me estoy esforzando al máximo, pero claro, yo tengo ya que mantener una casa, tengo trabajo, soy maestra, y eso, por ejemplo, todas las mañanas yo ya las tengo cubiertas, por no hablar de que todas las tardes también tengo que llevarme el trabajo a casa. Desde la patronal de academias privadas Forma ven con buenos ojos estos cambios y calculan que pueda superarse los 9.000 aspirantes que para 1.200 plazas se presentaron en 2009.